嗯。小乖鱼。小小他叫小对呀。小乖鱼，溜滑梯。嗯，溜滑梯好玩耶。哇！小 好玩啊！要再一次。车车，车哦，你要去玩一次车车啊？车车，车对。车车。妹妹，你要不要开车车？你要不要玩开车车？哇，车车。快点，你也来玩开车。小怪溜滑梯。你看，开车车耶！你看，一一流鼻涕。 小乖呢？你去叫小乖。小妈开车去了。哦哦，爬上去。小乖灵，哦，小乖，go go go，哇，出发出发前进。哦，小乖爬爬爬。哦。小乖爬爬爬。哦，六块地。 小乖开车车，我也下来了。车车在这里。好，小乖开车车。车车哦，溜滑梯耶，它有树叶哦。你踩到树叶了。小乖在踩树叶。乖乖，你在做什么？妹妹要来了。嗯，乖乖，小乖要去溜滑梯耶。 生病吗？对呀，他生病好了呀。就在这里，你爬下来。快快也过。